Merhaba arkadaşlar beyler ne yapar? No. Beyler ve beyler. Beyler. Brains. <laughs> <laughs> ne alaka? ve güzel kızlar yani. Ah melekler. Ay, ah, ay. Ah, ah. ne yapıyorsunuz? Bugün ne yapayım? Bugün Discord'a tepki veriyoruz yani. Discord'a, Discord'a tepki veriyoruz yani. Evet. evet. Bizim hakkında ne paylaştığınızı göreceğiz yani. Öyle işte ya Türkçem, Türkçemi boş ver ya anlıyorsunuz zaten. Ya beni gibi enerji saydınız abone ol videoyu paylaş. biz Instagram'da takip edebilirsiniz. Videoyu paylaşabilirsiniz. Onlar yani ya zor, zorlamıyorum size yani isterseniz yapabilirsiniz yani anladınız mı videoya geçelim. İle başlıyoruz. Götüme sınav. Götüme sınav hadi. Ele <laughs> Why are you gay? Exams. Şu Şu ee, ayakkabı mı? Bu şey Demi nereye girdi? Um, yani um, bu kadar Good. kesinlikle göte Çok- girdi yani. tamam böyle bir başlangıç gerçekten <laughs> beklemedim. Ama bizim hakkında değildir. Oha bu ne amık ya Allah <laughs> Ne Allah. yap- Hadi anlat ne yapmaya çalışıyordun? Gerçekten <laughs> ya. Bilmiyorum. <laughs> Let's go. Devam edelim. Ah. ah. ne oluyor? Quincy sana ne yaptı ya? ya da size ne yaptı? Hey. Şan espri yaptı. السن تابع كراب يا Ay. E, Ay. Kim yaptı bunu Sercan? Sercin. Sercan. Sercan. O zaman Sercan. no, <laughs> yani onları Ser Sercan. JT and JT. Oh, father godfather. Oh, çok tatlı. Ah, godson. Oh, okay, okay. Ah. <laughs> Wait ne zaman? Ne zaman? Wait, when was this? Ew. Ne zaman bu? She maybe ama, ama gerçekten çok iyi twerk yapıyordum. Maybe when those, ah, Miriam. that period when the act or something. Yok bilmiyorum. <laughs> Hadi anlat. <laughs> yani bu şaşır etsin. <laughs> yani normal hali. ya normal yani. Aa holocaust, holocaust, holocaust. Bu daha normal. bu daha normal. Aha. Hocam bu ne? Holocaust. Hadi bakalım. ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Anlatır mısınız? Anlat anlat. <laughs> Sen de anlat. Anlat. Ben de anlamadım. <laughs> yani ne alaka? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Anlatır mısınız? O gün ne oldu? Ya, yani keba, kebap mı bitirdin? <laughs> Yine de anlamadım. Aa, bunu görmüştüm. Bunu görmüştüm. good, good, good, good, good espri yat, yapan Şan vs. JT. Arkadaşlar kolaya kaçtığımı zannediyor ama aslında ben Fanta'ya kaçıyorum. Arkadaşlar kolaya kaçtığımı zannediyor ama aslında ben Fanta'ya kaçıyorum. Arkadaşlar kolaya kaçtığımı zannediyor ama aslında ben Fanta'ya kaçıyorum. <laughs> Kim yaptı bunu? Meryem. Ya Meryem ve Doğan çok iyisiniz ya. Çok yakışıyorsunuz. <laughs> YouTube'dan oh, video attım. Ya çok çok çok tatlılar ya Allah Allah. Bu- Bunlar kim? <laughs> Bunlar çok tatlılar ya. Bunlar kim acaba? Yerim sizi ya. Yerim götürürüm. Yerim. <laughs> Allah korusun. Abi Allah. iyi misin? Ya ya çikolatalar ya. Çok çok çok. Oh. Ama bok gibiydim. Aa, hayır ya. Aa, gerçekten ya taş gibi. Başı taş gibi. Ben de... And then it's like rock. Şuraya. Yere. Kafa. kafa. Kafası kan taş gibiydi ama yani. 2000 sonmuş. Çok şükür. Oo 2000. Oo. Oo. Holocaust. Alper. Alper. Oo. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Seviyorum. Oo. Ya ya Biz ya. de seni seviyoruz. Vallahi kal seviyoruz. Kalbim eridi ya gerçekten. Man, I wish I wish there were not toxic people in this community. I swear to Yemin ederim ya. Ke keşke PUBG diyenler yoktu burada. Gerçekten ya. Sizi çok seviyoruz ya. Allah Allah. <laughs> ya. Alperen. Ama bazıları Alperen bir kap sana gerçekten. <laughs> wow. Wow. Oh. <laughs> Ben Quincy. Ben Sean Şöhret. Ben Jason. A.K.A. Okuz. The eye contact was everything. ben Quincy. Ben Sean Şöhret. Ben Jason. A.K.A. Okuz. <laughs> <laughs> bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ben nasıl geç kaldım ya? Ben Türkçe daha iyi anlıyorum. Ama o daha daha çabuk, çabuk anladı. Ve ben böyle ne? ne? AKA <laughs> okuz. ya çok komik ya. Hepinize iyi geceler. Ha, ikra, İkra'yı tanıyorum. Aa. Sen gerçekten bunu yaptın mı? ne zaman yaptın bunu? Ha şeyi bir Mekanın gün. sahibi. Ya da no no no no. Aa, pahalı. Yeah, yeah, pahalı. Pahalı bilmiyorum. Oha. Bu ne amk? <laughs> Quincy. Five six, seven. Okay, na GIF o, abi. No, no. It's not GIF. It's not. Na so in the kiss. Jeez. Chucky. I'm not gay. I'm not gay. We don't do that here. We don't do that here. Aga, annen bunu diyeceğini görmüş ve şan, sana bu cümleyi üretmiş. Annen bir büyücü olmalı. Hmm. Bu ne? Anlat. An, annen bunu diyeceğini yomom söylediği önceseydiniz ve sana bu cümleyi üretmiş. and taught you this sentence. This sentence. Then your mom must be a magician. Anlamadım. <laughs> Doğa. Doğa. Oo. Doğan ya adamsın ya hakkında, Diti Murakio Nijerya asli Türk YouTuber. Bir dakika bir dakika Murakio nereden buldu? <laughs> Gerçekten burada onu ona sordum yani. Soyadımız nereden buldu diye. Bir de vallahi bilmiyorum ben de. Wait wait. Per, per, Persios kim? Persios. Pers, Persios kim? <laughs> Persios. Persios. Kardeşleri tanışıyor. Wow, this is so believable man. Evet. Wow, 18 Eylül 1996 24 yıl yaşında. Oha. Ve freestyle rapçi, Ve <laughs> freestyle rapçi wow. değilim. Oh, okay. Halk tarafından yeni Joel Moriarty olarak görülüyor. <laughs> bir dakika Moriarty kim? Kenya Who's Joel? Hmm, Anladım. Neyse. Bir dakika memleketi Antalya'da Ulusal Karaman ve çıkardıkları en büyük <laughs> yetenek olarak. Inspiro Antalya. <laughs> Aa çok iyi ya. Çok iyi ya. <laughs> Bayağı uğraştın galiba. Gerçekten evet ya. ya. çok iyi. neden ağzın neden ağzını bu kadar bu kadar açıyorsun? Devam devam. devam. çok tatlı hep hep sinirleniyor kesinlikle ya. küsüyor. kesinlikle sinirleniyor ya. bu kesinlikle Muz, küsüyor yani. Gerçekten muz. Günsel Küsüyor abiyle şey diyor. Bir saniyesi. <laughs> At least my mouth is closed. Ya <laughs> en azından Ağzını Aa, e, kesinlikle bir espri yapıyordum burada. <laughs> evet. Evet. Bu biliyorsun. Yani jetinin Queens'e baktığı gibi sev, sevdiğinizde size bakar. Oh what the fuck? Hey ne? no gay shit yeah. What oh, the, what the? both of you are looking at like, like lovers. He said, "Calm down, man." Wait, who's that? Sakin ah, ol, you Who this? Who this? Uh, Sergin, Sergin ne? Ürün sen, seni, seni, dedin ne? <laughs> Ah, ya ah, bu çok eğlendik ya. Allah'ım yarabbim be. evet. bu a, kadar bölüm, bölüm 1, bölüm 2, bölüm 1. Ve bölüm 1'e böl, bölüm 2'ye geçeceğiz. Ama geçmeden önce lütfen bunu kapatıyoruz. Evet. Ama o yüzden like at, videoyu paylaş. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet. Ama in, in, ve videoya girelim. Ve, ha, ve ne oldu? Bir dahaki sefere görüşene kadar barış.